krim kelapa ide usaha makanan bikin es krim kelapa sendiri yang enak dan lembut rasanya enak dan gurih santan kelapa bagus buat ide jualan bahannya sederhana cara membuatnya cepat dan mudah untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi sajiannya keren. Semua pasti suka. Selamat menikmati es krim kelapa bersama keluarga.